Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mendaftar GrabFood secara online Oke langsung aja Kalau misalnya teman-teman sudah memiliki aplikasi Grab Silahkan dilanjutkan Atau jika belum tinggal di install ulang caranya buka Play Store diinstal bukan install ulang ya diinstal klik ketik grab jadi kalau misalnya belum diinstal tinggal klik install kalau sudah langsung klik buka aja oke kita tunggu ya ini tampilan halaman utamanya setelah itu kita klik bagian bawah ya ini ada beranda aktivitas pembayaran inbox kita klik akun paling ujung ya akun oke ini adalah profil saya lalu kita li lihat kita geser ke atas lalu kita klik pusat bantuan ya pusat bantuan kita klik, klik bagian atas lalu kita pilih makanan Ya, lalu di sini ada muncul masalah seputar GrabFood, panduan layanan, membuat pesanan GrabFood, kemitraan dan merchant. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar GrabFood, maka kita pilih yang terakhir yaitu kemitraan dan atau merchant. Kita klik ya. Oke. Di sini saya tertarik bergabung dengan GrabFood maka kita baca dari awal ingin mempromosikan, ingin mempromosikan menu favorit restoran Anda hingga ke seantero kota. Bergabunglah dengan ribuan restoran di seluruh Indonesia dan dapatkan kesempatan lebih besar untuk memperkenalkan cita rasa menu restoran Anda ke berbagai penikmat wisata kuliner GrabFood. Isi formulir pendaftaran. Oke, kita klik linknya ya. Ini ada grb to atau gfreg. E kita klik nah, kita akan diarahkan ke web registrasi GrabFood tentang GrabFood oke kita lihat bagian bawahnya di sini ada nama bisnis atau restoran kita bisa ketik nama restoran kita ya atau nama usaha kita ini adalah salah satu contohnya misalnya es krim station kita klik lalu di sini ada alamat bisnis kita klik kita ketik alamat lengkapnya ya eh, agar kemasan Gefrod nanti mudah atau abang grab baiknya mudah menemukannya yaitu Jalan Logowarsito kampus Universitas deliver sitas Riau Kubah oke kotanya kita pilih saya tinggal di kota Pekanbaru kita pilih kota Pekanbaru nama depan ini nama kita kebetulan nama saya terdiri dari dua kosakata nama depannya Ramadansyah nama terakhirnya keluarga saya Ritonga nomor handphone yang didaftarkan kita isi ya alamat email ini jumlah pembeli kalau misalnya pembeli setiap hari rata-rata di bawah 50 kita pilih yang pertama kalau antara 50 sampai 99 kita pilih yang kedua lebih dari 100 kita pilih nomor 3 Oke, ini untuk mencegah robot traffic light. Ya, kita pilih verifikasi. Oke. Selesai, kita mendaftar GrabFood. Ya, di sini ada muncul. Terima kasih telah menghubungi kami. Hanya selangkah lebih Tekan untuk jadi partner GrabFood. Harap cek email termasuk di kotak spam untuk request email Anda. Oke, setelah langkah ini kita cek email kita untuk verifikasinya. Ya, ini dia ada email dari GrabFood. Lalu di sini Isi emailnya adalah kepada Bapak atau Ibu ramadhan Syari Tonga. Terima kasih atas minat Anda menjadi partner GrabFood. Mohon klik di sini untuk frekuensi email Anda dalam waktu 72 jam. Oke, kita klik di sininya. Ya, muncul tampilan ini. Lalu kita GrabFood, GrabIt, GrabIt. Kita klik verify, verify your email. Oke, selesai. Cuman gitu aja. Jadi kita tinggal menunggu waktu 3 hari ya, 72 jam. Maka setelah itu GrabFood kita akan aktif. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman yang memiliki usaha bisa daftar di GrabFood dan daftarnya secara online dan sangat mudah sekali. Oke, jika ada saran atau pendapat, sila atau Eh, komentar tentang video ini silahkan isi di kolom komentar di bawah ini dan agar lebih semangat lagi untuk upload video mohon teman-teman untuk klik subscribe dan tanda lonceng oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh